Eh, bueno, este, este se a ese CDLAPI directo a YouTube y a los canales de Spotify. Y lo que vamos a ir hablando es eh, lo que vamos a seguir hablando es eh, cuál es el... Vamos a explicar como la criptomoneda, cómo explicar la, la, criptomoneda a la del té o a la del almuerzo dominical. Eh, la, criptomoneda yo creo que tengo extendido bastante de, la Big Web, forma en donde traficantes, ¿cachai? De, todo tipo, de baja galaña, que operan debajo de la deep Web ¿Qué significa eso? Que por ejemplo tú para tenés que eh, encontrar, buscar un buscador que pudiera eh, meterse en páginas que eh, habitualmente no salían. explico, por ejemplo, si tú buscabas eh, Hayden Wiking, no las iba a encontrar en, en, la plataforma normal. Por lo tanto, se tenía que recurrir a Tor y con códigos precisos. Entonces, tú ibas a esa página y buscabas lo que querías. Eh, yo lo que tengo entendido y de lo que conocí Bitcoin, ah, así creció Bitcoin. Okay. Desde. Eh, nació desde, esos lugares. Ahora, la historia, la historia comienza de que Satoshi era un gallo que dejó como: Mira, esto se tiene que hacer para una moneda independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en este momento cualquier persona que tenga una cuenta corriente se puede meter y puede comprar Sato, eh, em, hay una infinidad de de, de, eh, criptomonedas. Pero eh, la, la, criptomoneda es bastante como complicada de, comprar. ¿ah? Por ejemplo, está mm, AVE, está Avalancha, eh, Bitcoin, cuotas de Bitcoin, Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash no es Bitcoin, por lo que yo estoy averiguando el rey. Eh, está Dodge, eh, Compound, ¿cachai? Y hay varios más. El rollo de que tú, <sighs> ¿cómo funciona, cómo funciona la, criptomoneda? En la criptomoneda tú te, eh, puedes, como se dice, minar Puedes minar la criptomoneda. ¿Qué significa minar? Tú compras un tú te consigues un computador para minar de Bitcoin. Ahora no se sugiere tanto, se sugiere más Ethereum. Pero tú puedes descargar el programa y tienes que tener mucho ojo porque hay unas monedas que son más desconocidas y te zumban la información que tienes. Entonces, eh, bueno, también desde el lugar de donde viene, pues, si te dije de las selvas, probablemente que te haya pasado algo. Pero la criptomoneda es algo bien sencillo. Es un tipo de moneda digital que necesita la, que, que el Estado, o sea, no, que los negocios, no el Estado, que en los negocios la validen. Es como la moneda. Todos nosotros sabemos que está el dólar y nos sirve para viajar y todos sabemos que el dólar, entre todos sabemos que el dólar nos sirve para cosas. O sea, confiamos en la moneda. Con la diferencia que los Bitcoin eh, el sistema es mucho más seguro, descentralizado e independiente. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, si yo voy al banco y el banco se cae, caigo con mi plata. Entonces tengo que esperar que el banco reanude, reanude el sistema y Pero eh, Bitcoin no, porque Bitcoin, por ejemplo, eh, toda la información que se transa a través de Bitcoin se hace, queda registrada, por ejemplo, todos los computadores que están transando monedas así. Entonces es imposible, imposible, ¿cachai? Que eh, algún movimiento raro pase pila. Me explico. 10 em, computadores, ¿cachai? Está haciendo criptomonedas, específicamente Bitcoin. Yo le compro la computadora 2 y 3 un poco de Bitcoin. Y todas las computadoras, las 10 computadoras van a registrar el movimiento. la información nunca está. Así que gente corrupta como, como el hijo de la Bachelet y muchos hueones más en general. Si se quisieran apiñar plata, no la van a poder hacer. Y lo otro es que, por ejemplo, la mm, Bitcoin funciona de otra forma con respecto al dinero porque yo sabía que el dinero estaba respaldado por oro y ahora está respaldado por deuda. Entonces, si todo el mundo a la vez va a pedir su dinero, no se lo van a poder dar. En cambio, el Bitcoin, ¿cachai? el Ethereum, eh, la Solana eh, y todas las que tú queréis, eh, el dinero va a estar ahí. Pero tiene un problema. Tienes que tener muy claro cuál es tu dirección de, de, código abierto, o sea, de código de... Porque al abrir la, wallet, tenés que saberte tu, tu clave y igual ahora son más accesibles, ¿cachai? Pero tenés que estar claro con eso porque tú perdiste la llave y cagaste, cagaste con la plata. La diferencia ahora es igual la criptomoneda es como la eterna la eterna novia, o sea, la eterna promesa, porque se supone que se van a emitir hasta 21 mil eh, millones de dólares de, de, Bitcoin. Por lo tanto, todos los que tienen Bitcoin van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y probablemente van a ser millonarios. Pero estamos hablando de una moneda que está siendo valorada y es una moneda muy volátil. Yo tengo cuánto? 111 Bitcoin. Y... ¿Cómo se llama? Tengo 111 Bitcoin eh, porque acaba de subir en el día. Pero la gente que no sabe y quiere meterse en Bitcoin Moneda debe primero. Yo igual les puedo enseñar, igual puedo, les puedo enseñar, eh, pero de forma comercial. Le enseño a abrir una boleta, una página, tiene que comprar Bitcoin, tienen que estar enganchada a su página de internet y pueden. Ahora, el Bitcoin en sí no te sirve mucho, porque por ejemplo, si tú estás ahí en la casa, aquí no, sirve Pero hay países y hay locales que están recibiendo Bitcoin como Barcaza. <laughs> Barcaza también está recibiendo Bitcoin, Ethereum y Bitcoin. Eh, ¿Por qué? Porque es una moneda al igual que el dólar, ¿cachai? Igual que alguna moneda de pesos, ¿cachai? Que te va a servir. Hay lugares que, lamentablemente son lugares como Venezuela, Argentina, ¿cachai? Países de e, África y otros que el Bitcoin lo tienen, son usos porque su moneda no vale nada. El, el, dólar en otros países funciona de otra forma. De otra forma. Donde cobran el 8.30 que cobran acá. 8.40. De hecho el dólar está casi tan caro como el, el euro. Entonces, ahora con respecto a, las bolas de... Esas bolas como de sub y baja que tiene esta hostia yo creo que me puse a hacer movimiento y mientras más movimiento le iba cagar... Entonces prefiero. Eh, esto está muy ligado al trading también. Donde tú. En donde tú tienes que tener cuidado, ¿cachai? Que tenés que estar pendiente y estudiar sobre el tema porque llegar y tirarte a trading, ¿cachai? Hacer trading eh, igual es más fácil, ¿cachai? Que hacer trading, hacer por ejemplo Binance. Binance es como una apuesta muy rápido de ganar mucho dinero. Yo gané mucho dinero, 200 lucas, pero es pronto pero hay que estudiar esos, ese tema. Pero la criptomoneda, yo primero, si no entiendes de criptomoneda, asesórate, estudia las criptomonedas. Si no tienes idea, no te, metas porque se pierde plata. ¿ya? Se supone que a futuro uno no va a ganar, pero a futuro, si tú quieres transaccionar, te van a dar puras cagas, pues, Entonces, pero para la gente, para resumen, la moneda ya no viene del infierno. La moneda se está transando en algunos países. Hay negocios que están reconociendo el pago de Bitcoin. Por ejemplo, este van de Vialab reconoce, reconoce Muchos, muchos proyectos también de mm, proyectos que tienen que ver como por ejemplo mm, eh, locales comerciales McDonald's creo que en algún país está eh, recibiendo eh, Así que eso, les pues, eh, voy a ver una segunda parte y les voy a explicar un poco también de lo que pasa con Elon Musk y eh, Elon Musk, el carrera de los progres, <laughs> o sea, no de los progres, pero de la gente que está sensible con, los cohetes de él, porque él estaba planteando mandar cohetes al espacio financiado por, por millonarios y yo sé que tanta gente le gusta si ojalá que se a A mí no, porque soy tan penca. Pero él, él, fíjate que viene un weón a decirle que gasta mucha, eh, eh, que mucha hace mucha contaminación con su Y el weón tiene la capacidad del poto de los cohetes, pueden estacionarlos y recuperarlos. Weón, qué onda este país, weón. Bueno, en fin. Que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. Recuerden bailar la intro les, les comunico, eh, vamos a confirmar un streaming en la semana. Eh, está a retorno, siempre será un enfermo en Spotify, pueden escuchar Hijo de la Chingana en Spotify y eh, ver Hijo de la Chingana en Twitter y en YouTube también. Nos vemos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, Day we hustle, but the night we. Oh, know that they ride or die. I'm a OG oh, boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot, of sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, of sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, of sounds more when I was not around. Certain people that I know. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, Day we hustle, but the night we. Oh, know that they ride or die. Yeah. All my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about.